Goeiedag, ek is so bly jy het hierdie reeks saam met my gedoen. En ek kan dit amper nie glo nie, maar ons is by die laaste geleentheid. Ons het gepraat oor Dawid wat vir Goliat pak gee, ons het gepraat oor Dawid wat nie wraak neem teen Saul nie en nie sy koninkryk verkeerd begin nie. Ons het gepraat oor Dawid die aanbidder wat groot moeite gedoen het om die ark terug te bring. Die vorige keer het ons gepraat oor die laagtepunt in Dawid se lewe. En vandag wil ek hierdie reeks afsluit deur met jou te gesels oor Dawid wat sy droom behou ten spyte van 'n nee van God. Algemene lewensfeit. As ek en jy 'n droom het, As ons iets het wat ons baie graag wil bereik, iets waarvoor ons lewe, En daar kan klomp verskillende dinge wees om jou eerste boek te publiseer, om jou kleinkinders wildtuin toe te vat, eendag as jou kinders kleinkinders het, om 'n geseënde en 'n lang huwelik te hê. Drome het verskillende baadjies en verskillende kleure. As daar 'n droom in jou lewe is, dan lewe jy met betekenis want jy wil eintlik elke dag gebruik om so tree nader aan jou droom te kom. Nou hier teen die einde van Dawid se regering in die tyd van hierdie verhaal, hierdie stukkie van Dawid se lewensgeskiedenis, is Dawid al omtrent 40 jaar koning in Jerusalem. Nou hier teen die einde ontwikkel Dawid die droom om vir God 'n tempel te bou, as dit ware om vir God dankie te sê wat hom hierdie 40 jaar lank gedra het. 'n Geweldige geweldige groot ding in daardie tyd. 'n Stabiele koninkryk ten spyte van baie oorlog, Dawid wat die grense groter maak, maar wat baie naby aan God bly dwars deur sy hele regeertydperk. En dan kom God weer deur Nathan en hy stuur vir Dawid 'n nee. En hy sê pertinent vir hom: "Ek wil nie dat jy vir my 'n tempel bou nie, want daar's te veel bloed aan jou hande. Maar ek hoor jou droom en ek hoor jou hart en ek sal toelaat dat jou nageslag, jou seun, jou opvolger vir my die tempel bou." So, hier's wat ek leer 'n mens se droom of die pad na jou droom kan binne 'n dag verander. Vandag kan veroorsaak dat ek bietjie meer kyk na wat is die nalatenskap wat ek wil los eendag en dalk die roete na daardie nalatenskap verander. En wat vir my fantasties is, is dat Dawid nie sy droom verloor nie. Maar ek wil vir jou 'n stukkie lees uit 1 Kronieke 29 waar Dawid 'n loflied aan die Here dig en al die eer aan die Here gee dat hy die veranderde droom wat hy gehad het wel kon waarmaak. Kom ons kyk gou-gou na 1 Kronieke 29 en ek lees van vers 10 af. David het 'n lofprysing aan die Here in teenwoordigheid van die hele vergadering uitgespreek en sy woorde was geloof sy u Here God van ons voorvader Israel van ewigheid tot ewigheid. Die grootheid Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op die aarde aan u Here behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van u kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur u geskenk en dit berus by u om enige iemand groot en sterk te maak. En nou loof ons u ons God. Ons prys u glansryke naam want wees ek en wees my volk dat ons die vermoë het om sulke gawes te bring. Alles kom tog van U af en U gee ons alles wat ons aan U kan teruggee. Net soos al ons voorvaders is ons by U sonder reg of aanspraak. Ons tyd op aarde is soos 'n skaduwee. Dit gaan verby. Here ons God, al hierdie goed wat ons bymekaar gebring het, om 'n huis vir u heilige naam te bou, het ons van u gekry en dit behoort aan u. Ek weet my God dat u die hart ondersoek en dat u opregtheid wil hê. Ek het in opregtheid van hart al hierdie gawes gebring en nou het ek met vreugde gesien hoe u volk wat hier in u teenwoordigheid is, sy gawes aan u bring. Here God van ons voorvaders Abraham, Isak en Israel, behou vir altyd hierdie gesindheid in die gemoed van u volk. Rig hulle hart op u. Gee aan my seun Salomo dat hy met volle oorgawe u gebooie en u verordeninge en u voorskrifte sal hou. Dat hy dit alles sal doen en die tempel wat ek beplan het sal bou. 'n pragtige loflied waarvan 'n groot deel later in die Bybel weer herhaal word. As ons kyk na die einde wat later bygevoeg is by die Onse Vader gebed, dan kom dit uit vers 11 in Openbaring word vers 11 herhaal wat sê al die mag en die krag en die roem en die majesteit en die heerlikheid behoort aan die Here. So dit is 'n tydlose loflied wat Dawid sing. Maar wat ek raak sien. Dawid wat die tempel wou gebou het, laat toe na die neef van die Here dat sy droom bietjie verander, dat die pad na sy droom toe verander. En hy besluit dat die nalatenskap wat hy kan gee nie net eer aan die Here is nie, maar dat hy die blou druk vir die tempel haar fyn wil uitwerk en beplan en dat hy al die materiaal wat Salomo nodig sou hê wil insamel sodat Salomo bloot net mense kan opdrag gee om die tempel te bou. So Dawid verloor nie sy droom nie. En ek is so bang, weet jy, dat ek en jy deur moeilike omstandighede, deur die moeilike tyd wat ons die afgelope jaar beleef het, ons droom op 'n nalatenskap kan prys gee. En ek wil sien dat jy die vermoë ook sal ontwikkel soos Dawid om te sê goed, die roete loop nie soos ek dit vooruit beplan het nie. Maar ek gaan bou aan my nalatenskap op enige moontlike manier en ek gaan nie my droom prys gee nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die loflied wat Dawid hierso dig en wat hy toebid aan God. En die eerste wat ek uit hierdie loflied aflei is dat hy sê God is die bron. God is die oorsprong van alles wat gebeur. Met ander woorde, God het nie net alles laat ontstaan nie, maar alles behoort aan hom. Hy kom al die eer en die heerlikheid en die lof toe, maar die hele aarde, die totale mensdom, alles wat in die skepping gebeur, is in God se hande. En ek en jy moet besef as ons enigsins 'n nalatenskap wil nalat wat sal bly voortleef dat ons groot afhanklik is van die bron van God. Want dit is God wat beheer en dit is God wat bestuur en dis die tweede groot ding wat Dawid in hierdie lied sê. Dis U wat mag en rykdom gee. Dis U wat mense laat regeer. Dis U wat mense in posisies aanstel of uit posisies uit wegneem. Dis u wat die lewensloop van elke mens bepaal, die positiewe en die negatiewe wat gebeur. En uit die verganklikheid as hy hierso sê Here ons tyd op aarde is soos 'n skaduwee uit hierdie verganklikheid moet ons besef hoe groot ons afhanklikheid van die Here is. Alles wat ons al reg gekry het, elke sertifikaat teen ons muur, elke prestasie wat ons al behaal het in ons hele lewe is deur God toegelaat met 'n plan en met 'n doel. Want weet jy wat die pad na ons nalatenskap toe loop nie om dowe neete soos wat hy loop nie. Alles wat in my lewe gebeur, gebruik God sodat ek uiteindelik by my skepingsdoel kan uitkom. wil graag vra dat ek en jy ook so gevul sal wees met dankbaarheid. Dankbaarheid oor God wat ons seën op maniere waar ons nie eers altyd aan dink nie. En dat ons sal besef as ek enigsins in my lewe kan sê ek het dit gemaak, is dit eintlik genadegawes van God af. So op die reis na ons nalatenskap, op die pad wat vandag dramatisch kan verander, behoort ons altyd goeie rentmeesters te wees van die gaves wat ons van God ontvang. David stel die plannen van die tempel op, maar hy samel ook al die materiaal in goud en silwer en yster en massa koper en hout. Alles wat nodig is om hierdie tempel verskriklik mooi te bou, samel hy in. En hy wat Dawid is, gee baie meer as dit wat ek en jy 'n tiende noem. Hy gee as dit ware homself weg want hy wil sy nalatenskap laat voortleef. Die tempel sou vir hom die hoogtepunt wees van die aanbidding van God aan wie alles behoort. En dit is wat God van ons vra. Goeie rentmeesterskap. Dat ons sal besef ons lewe is 'n geestelike reis. En weet jy wat? God het die reg om die rigting van jou pad te verander. God het die reg om die roete na jou nalatenskap te bepaal soos hy dit wil hê. Nie soos ek gedink het nie. Ek weet van iemand wat in 'n reuse motorongeluk die beweging van sy arms en bene verloor het. En die persoon het 'n uitstekende spreker geword wat wêreld beroemd geraak het oor hoe hy hierdie terugslag hanteer het. Ons roete kan enige oomblik verander. Ons is baie broos, baie verganklik. Maar deur die gees van God in ons kan ons droom. Kan ons jaag. Dawid verander van tempelbou na tempel beplan en insamel. Ek en jy gaan dalk ons droom so bietjie skommel, maar ons roete kan vandag verander. Die groot punt wat ek in hierdie geleentheid maak is God wil nie hê dat ek en jy sonder betekenis lewe nie. God wil nie hê dat ek en jy deur omstandighede ons droom verloor nie. 2020 was 'n moeilike jaar En daar gaan nog groot uitdagings kom. Ons mag nie toelaat dat die omstandighede, dat die bose ons betekenis steel nie. Leer by Dawid. Hier aan die einde van sy lewe los hy die nalatenskap van alles waaroor dit gaan in die sigbare en in die onsigbare ryk is God. God bestuur, God beheer, God is die bron en God sal ons lei deur sy gees om tree vir tree nader aan ons droom en ons nalatenskap te beweeg. Kom vat die uitdaging saam met my. Ek en jy het so 'n paar oomblikke van Dawid se reis onder 'n vergrootglas bekyk. Kom ons leer by hom om voluit vir die Here te lewe, om naby die Here te bly, ja selfs as ons sondig en foute maak. Maar kom ons stel ons daarop in om die skepingsdoel wat God in ons deur die Gees wakker maak, raak te leef. Om mense te bedien waar ons ook al kom, om goeie rentmeester te wees van geleentheid van tyd van ons besit en God daardeur te eer. Ek hoop jy het baie geleer saam met my oor Dawid en ek hoop dat jy jou reis vol vreugde en met 'n gerigtheid en met 'n sekerheid verder vorentoe sal vat. Baie dankie dat jy deel van hierdie reis was. Kom ek sluit vir ons af met 'n gebed. Here Dankie vir die geloofsvoorbeeld van 'n Dawid. Dankie dat hy aan die einde van sy regering steeds kan sê u is die bron, u beheer alles, aan u behoort alle mag en krag en roem en majesteit. Dankie Here dat ons weet dit is waar u is ook ons bron, u is ook ons skepper en meer as dit u is ook ons verlosser en redder. Dankie dat u wil hê dat ons met betekenis moet lewe. Maak dit vir ons waar, Here. Ja, al verander die roete vandag. Al is ek bietjie af van my planne af. Help my om in u plan my eindbestemming te bereik. Dankie Here vir u groot genade in Jesus Christus. Ons loof en prys u naam. Amen. 'n lekker dag vir jou. Mm -hmm.